Уважаемые граждане России, estimados ciudadanos de Rusia, ветераны, queridos veteranos, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Soldados, marineros, офицеры, suboficiales, oficiales, generales y adm Поздравляю вас с Днем admirales. Великой Победы. Os felicito Защита en el día de la gran victoria. Когда решалась ее судьба, la defensa de la patria cuando se, nos jugamos su futuro. Eh, siempre estuvisteis ahí cita los nombres de héroes y de batallas rusas como la de Borodinsky, de las luchas en torno a Moscú y en Leningrado, en Kiev y en Minsk, en Stalingrado y en Kursk, en Sebastopol y en Kharkov, donde lucharon nuestras armas, igual que se lucha ahora, en estos días en los que también estáis luchando por nuestra gente en el Donbass, por la seguridad de nuestra patria rusa. 9 мая El 1945 9 de года año навеки del вписано в año мировую историю как 45 триумф está escrito en la нашего historia como единого un советского triunfo de народа, nuestro pueblo его soviético сплоченности unido, и духовной su мощи. unidad y беспримерного su poder подвига на фронте espiritual и se в тылу. reflejó en el frente День Победы y en la близок и дорог retaguardia. каждому El из día нас. de la victoria В России нет nos семьи, es próximo a которую бы nuestros не опалила corazones y Великая nos es querido a Отечественная nuestros война. corazones para todos nosotros. El recuerdo sobre él nunca morirá. En este día desfilan el regimiento э, inmortal con э, las fotos de los, las personas que eran las fotos de sus э, abuelos de sus padres muertos en la guerra y nos enorgullecemos de esta generación firme que no se dejó vencer. Y nuestro deber es mantener la memoria de este aquellos que mencionan el este nazismo, eh, aprender a ser firmes como el fuego y hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no se vuelva a repetir. Rusia siempre estuvo a favor de un sistema de igualdad y de seguridad mutua, a un sistema que es necesario a todas las sociedades. En diciembre del año pasado quisimos firmar un acuerdo sobre garantías de seguridad y encontrar eh, un compromiso con eh, nuestros eh, países occidentales que garantizan la seguridad de ambos, pero los países de la OTAN no quisieron firmarlo porque ellos tenían otros planes y esto lo hemos visto. Estaban preparando un nuevo ataque contra Donbass atacar a nuestras tierras históricas, como es la tierra de Crimea оружия. Блок НАТО начал Ucrania dijo que активное quería tener военное armas освоение nucleares. прилегающих к нам территорий. Таким Eh, образом, querían eh, планомерно in- in- создавалась que la, eh, la OTAN абсолютно ingresase неприемлемая en для нас territorios угроза. fronterizos con Причем Rusia. Y непосредственно esto у creó наших una границ. amenaza Все говорило eh, о том, что para столкновение nosotros. с неонацистами, бандеровцами, este apoyo на a los которых США и их neonazis младшие que, компаньоны realizado сделали por ставку, Estados Unidos будет y неизбежно. sus eh, men- Повторю, aliados menores, eh, lo estábamos viendo, cómo se desarrollaba con cientos de asesores militares extranjeros, con suministro de armas de las más modernas de la OTAN. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, Una respuesta a esta самостоятельной amenaza, страны. una respuesta de un país soberano, una respuesta que era la única posible y necesaria. Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности. Estados Unidos, después de la Унижая тем самым не только весь мир, su, но и своих eh, сателлитов, eh, которым приходится делать mm, вид, что они ничего не замечают, a otros y hasta и покорно sus все это проглатывают. Que se tragan todo lo que les hacen. У России другой Pero nosotros характер. somos otro Мы país, никогда не tenemos otro carácter. К родине, Nunca от и mm, традиционных dejaremos ценностей, de amar a nuestra patria y a nuestros valores от уважения ко всем народам las tradiciones de nuestros antepasados y a respetar todas las tradiciones de los pueblos multinacionales que crean Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Es una falsificación de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. издевательство над памятью их жертв. Este traicionar y mofarse de la memoria de los caídos y de los que lucharon no es tolerable. Sabemos que los veteranos de Estados Unidos que querían venir a esta eh, parada aquí en la Plaza Roja prácticamente se les ha prohibido pero os decimos que nos los enorgullecemos también de vuestras hazañas y de vuestra aportación a la hazaña global, realizada por ingleses, por franceses, por la resistencia, incluida la que hubo en China para derrotar al militarismo y al nazismo. Las milicias de Donbass junto con el ejército de Rusia luchan ahora en su territorio. En estos sitios en los que lucharon los soldados Suborov y Brasilov, y en los que en la Segunda Guerra Mundial estuvieron hasta la, luchando hasta la muerte, Капкат, y Lyudmila Pavlichenko en esas mismas zonas luchan hoy en día. Ahora me dirijo a las milicias de Donbass y a las Fuerzas Armadas. Lucháis por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones del pasado, para que en nuestro sitio, nuestra tierra, no haya sitio para torturadores, y, y nazis, para que no se pierda el legado de la Gran Guerra Patria. отцов, матерей, дедов, me dije, мужей, me dijo a todos los жен, maridos, братьев, abuelos, сестер, esposas, родных, eh, э, hijas, друзей. hijos, Мы склоняем головы а перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в э, мае 2014 года. А перед памятью стариков, en женщин и детей Донбасса мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов eh, civiles э, que han sufrido las, eh, боевыми товарищами, э, которые ataques пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Pido para todos ellos un minuto silencio. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. y una pérdida irreparable regiones, para sus parientes y amigos. La sociedad, las empresas, el Estado va a hacer todo para apoyar a estas familias de las víctimas погибших и раненых боевых товарищей. Президент об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. médicos por Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом на передовой, не жалея себя a veces en la primera línea de fuego, sin, poniéndose ellos mismos Сейчас en peligro. Здесь, на Красной площади, hoy aquí en la Plaza Roja, <coughs> плечом к плечу стоят солдаты hombro, и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл muchos прямо из Донбасса, непосредственно Донбасс, из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались bélicas. использовать против нас банды международных террористов стремились эм, посеять э, национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пули осколков, как родные братья. И в этом сила России великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, а прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. el bienestar y, la y la seguridad de la patria. Y para nosotros y para nuestros descendientes. Y eso supone Э, Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы э, всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооруженным силам! y siempre за les Россию, miraremos a ellos. за Gloria a победу! nuestros héroes. Ура! Por Rusia, por la victoria. ¡Hurra!